а жақсы қарындаш биз аябай чоң кинодарды атабыз мен режиссер сіз мага қазақ қыздың образын жаратышыңыз керек толық кандуу казашка болушуңуз керек да анда қымбатырақ болып калат ғой мына байке қанша болады қымбат болғанда примерно бир эки миң доллар эки миң доллар неге эми байке тил үйрөнүш үчүн казакстанга барып бир ай жашашым керек анан бияктан тил курстарга барыш керек ошо анан кымбатыраак болуп калат <coughs> неме кичине арзаныраак болбойбу мындай кичине болот кичине да арзан жок жок байке <laughs> эч кандай да болбойт так анда мындай кылабыз анда мындай кылабыз мен сізге мың доллар беремін сіз маға митс қыздың образын жаратып бербейсіз бе атасы қырғыз апасы қазақ ошонда кандай анда солай болсун байке